السلام عليكم راح نوريكم فيديو كيف نطفوا اللمبه تاع la chaîne تاع Toyota Coaster. نديروا ال contact في الاول ونديروا الاخر في ال B. ال compteur نديروه في ال B. دوك راه هذا بيوز آه في ال compteur العادي او في الا او في ال B. ومن بعد نطفوا الكونتاكت من بعد نبقاو فاعسين المسمار نبقاو شادين المسمار معبزين عليه وهي وهي ال car كاع طافيه ونوض مباشره تبقى اللمبه T-belt ت signaler حتى ل 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 الناحيه دي على المسمار نعاود نضغط مره اخرى يجيني ال quinze. quinze معناتها راه على 150 في الريقل فيها نبقى شاد على ال quinze. من بعد النحل ال quinze ونعاود نشد دونك حتى يرجع لي zéro كيرجع كما في الاصل B 0.0 عاود رجع ومن بعد نطفي مباشرة ال car ونعاود ننوضها تطفى ال T-belt هاي تفات ال T-belt كيما هاك هاي تفات la chaîne. التيبال آه، ما تتغبنوش في الفيديو هذا